hello and welcome friends gamma की बात करने वाले हैं और ये कोई कोरोना वेरिएंट नहीं है ये एक फॉर्मूला है जो कि लीब्रा कैल्क में यूज होता है अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं और फॉर्मूला हम सेकेंड वाले कॉलम में लगाने वाले हैं तो चलिए ये लगाते हैं देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बॉर्डर बना देता हूँ ये ऑल बॉर्डर कर देता हूँ लाइक इस तरीके से पर यहां पर क्लिक करके और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूं ताकि यहां पे बॉर्डर लग जाए ये अब बॉर्डर लग चुका है अब यहां पर गामा फार्मूला हम लगाते हैं तो is equal to G A double M A ये गामा फार्मूला हमने लगाया और यहां पर 1.44 को सेलेक्ट कर लिया ठीक है और इसको बंद किया और अब एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर ये वैल्यू आ जाती है और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ चला जाता हूं तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है अगर मैं इसमें कुछ बढ़ाता हूं या घटाता हूं लाइक ये ये कर दिया मैंने तो ये रिजल्ट भी आपका चेंज होता चला जाएगा तो ये गामा फॉर्मूला है आ, पूछा गया था कि कैसे यूज किया जाए इसको तो यूज करने का ये तरीका हो सकता है और बहुत कोई यूज में नहीं आता है तो अब चूंकि डिमांड था तो पूछा गया था मुझसे तो मैंने बता दिया कि ये गामा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं आप इसको एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं एक्सेल के अर्लियर वर्जन में ये आपको देखने को मिल जाएगा और गूगल शीट में तो है ही है तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video